Selamlar herkese yeni bir GTA 5 videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mercedes S63 AMG Coupe inceleyeceğiz arkadaşlar. Garajımızda merak etmeyin Franklin'in evinden bir giriş yapmak isterim böylece sizlere. Ve bu videoya bir 100 like bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Atabildiğiniz kadar paylaşabildiğiniz kadar paylaşın her yerde sosyal medyalarda. Türkiye'de bir ilk yapacağız. GTA 5 videosunda hem karşıdan facecam hem de ekipmanları mousepad'i klavyeyi e, çekecek şekilde bir facecam ayarladım. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Facebook'larınızda ve Instagram'ınızda paylaşmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızda. Şimdi kendi arabamıza doğru gidelim ve garajımıza şöyle evet bizim köpek yine <laughs> kapıyı açık bırakmış. Bindi mi dostum? Şimdi arabanın içini ben sizlere bir göstereyim. Garajdan çıkalım. Evet arabamızın içi böyle arkadaşlar. Ee, zaten birebir aynısı. Adamlar zaten boşuna mod çıkarmıyor. Ee, içi tamamen aynı dizayna sahip. Dışını ben modifiye ettim. Modun da linkin açıklamada bulabilirsiniz. Ee, ön tarafını ve arka tarafını hiç ellemedim. Çünkü modlarda bozulma oluyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e, arabayı dizayn ettim. Şimdi biz şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şöyle neresiydi? Çünkü hava kararmasın. Hava kararırsa arabayı düzgün bir şekilde inceleyemeyiz. Tamam. Şimdi... Ee, dilerseniz başlayalım. Arabanın içinde bir sürmek istiyorum ilk önce. Sağdan araba geliyor mu? Gelmiyor çıkabiliriz. Araba çok hızlanıyor ya. La la la la la. Ee, diğer modlarda biliyorsunuz e, hız göstergesi vardı. Onu tekrardan ekleyeceğim. GTA 5 modlarında bir sorun oldu. Sildim tekrar yüklemek zorunda kaldım. Arabanın bir yerine vurduk mu bu arada? Vurmamışız. Ben vurduk sandım ama. Neyse biz şöyle bir sahil yoluna doğru çıkalım. Ee, istediğiniz araba modları da varsa onları da yazın. Onların da videosunu çekeriz. Allah. O araba mahvoldu. Araba bir de sarı renk. Şöyle yapalım hemen. Tamamdır. Ana yola çıktık. Şöyle fix tamamdır. Ve basalım. Of of of of of. Aa, yalnız araba çok çabuk şey olmuyor mu arkadaşlar? Neyse biz şöyle zengin mahallesine doğru bir giriş yapalım. Araba <laughs> darmadağın oldu araba. Adam öldü yalnız. Harbiden adam öldü. Ha bir de size bir şey göstereceğim. Şimdi şurada ineyim göstereyim hatta. Arabayı şöyle şuraya park edelim. Şöyle dursun. Kornaya bastık hemen kaçıyorsunuz ya. Evet. Bak bakın bakalım şöyle. Ee, ayakkabım görmüş yakınlaşacak mı bilmiyorum da gözükmüyor tam herhalde. Şimdi üstüme Nike bir şey gidin bakın böyle. Just Do It yazıyor. Şöyle. Ee, bunu da yeni buldum. Sen hayırdır? İnden aşağı. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır saldır saldır. Aferin oğluma benim. Hemen şunu bir kapatmayı unutmuşuz. Tamamdır. Aferin oğluma benim. Gel oğlum. Bin arabaya. İçeri gir Şah hadi. Bizi saldıranın sonu valla iyi olmaz. Kapat kapıyı. Şimdi arabayı biraz kullanalım test edelim. Evet başlıyoruz. Çok hızlanıyor. Makas için çok ideal bir araba. Mükemmel gidiyor. Deniz kenarına gidelim ya. Şurada bir yerde köprü vardı. O neresiydi? Aha buldum. Köprüye gidelim. Abi araba çok iyi ya. Dur dur dur dur dur. En sevdiğim yere geldik. Araba çok pis yanıyor ya. Biraz daha sürelim. Ferrari mi geçti yanımızdan bana mı öyle <laughs> geldi tam göremedim. La la la la. Burası sahil yoluna çıkıyordur inşallah. La la la ters öndeyiz lan. Allah. Arabayı mahvettik yine. Bak şimdi sizin mühendislik harikasını konuşturacağım bakın. Burada Peki bir şey sorabilir miyim size bir dakika. Arabayı bir düzeltelim. Şimdi dünyanın merkezindeyiz bakın gemi var tamam mı? Dünyanın merkezindeyiz gemi var ve traktör var sahilde böyle bir şey var mı ya? Hay. Burada bitireceğim ya. Vallahi ben burada bitireceğim. İn oğlum. Gel yanıma. Gel yanıma oğlum. Arabayı gösterelim ama bak şöyle yapalım gel. Tamamdır. Oğlum yanıma gelsene deli köpek. Yanıma gel. Ha öyle kal tamam. Keşke şunun kapısını kapatsaydın oğlum. La kapı... Oğlum sen kapıyı niye açık bırakıyorsun? Bak beni delilendiriyorsun. Ya çoğu bir git bir Allah'ını seversen bir git. Bir git bir git. Kapatacağım suratına ya. <laughs> Neyse arkadaşlar gel buraya. Tamam böyle çekelim gel. Evet arkadaşlar bir GTA 5 videosunun sonuna geldik. Dediğim gibi çift facecam'li. Lütfen bunun şerefine sosyal medya hesaplarınıza paylaşıp lütfen video destek verirseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi arabaları çekmemi istiyorsanız onları yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.